लोकसभा का पिछला चुनाव हारे कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत का भरोसा जताया है कांग्रेस ने इंदौर को छोड़कर अब तक 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है इनमें से सात उम्मीदवार पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं इनमें से छह उम्मीदवार वर्ष 2014 का चुनाव हार गए थे हालांकि बाद में एक उम्मीदवार उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे गुना से लगातार चुनाव जीत रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है हालांकि बीच में उनका नाम अन्य सीट से भी चला लेकिन अंत में कांग्रेस ने उन्हें गुना से ही उम्मीदवार बनाया पिछला चुनाव में भाजपा के जयभान सिंह पवैया से एक लाख बीस हजार सात सौ बानवे वोटों से जीते थे राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा पिछला चुनाव भी जबलपुर से लड़े थे उस चुनाव में भी उनका मुकाबला भाजपा के राकेश सिंह से हुआ था इस बार भी उनकी और राकेश सिंह के बीच सीधी टक्कर है पिछला चुनाव वे दो लाख आठ हजार छह सौ उनचालीस वोटों से हारे थे वहीं रतलाम झाबुआ सीट से इस बार फिर कांतिलाल भूरिया पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है भूरिया उन्नीस से लगातार कांग्रेस उम्मीदवार बन रहे हैं हालांकि वे वर्ष 2014 में हुए लोकसभा का चुनाव हार गए थे लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में फिर से जीत गए ग्वालियर से लगातार दो चुनाव हार चुके अशोक सिंह पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है वे पिछला चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर से उनतीस हजार छह सौ निन्यानवे वोट से हारे थे इससे पहले वर्ष 2009 में वे यशोधरा राजे सिंधिया से छब्बीस हजार पाँच सौ इक्यानवे वोट से चुनाव हारे थे पिछला चुनाव सतना लोकसभा सीट से लड़े थे उन्हें भाजपा के गणेश सिंह ने चुनाव हराया था प्रदेश में उनकी सबसे छोटी हार हुई थी वे महज आठ वोटों से हारे थे इस बार पार्टी ने उन्हें सीधी लोकसभा से मैदान में उतारा है वहीं अरुण यादव खंडवा से और नंद कुमार सिंह चौहान के बीच में भी यह लगातार तीसरा मुकाबला है मुकाबले में पहला चुनाव यादव करीब पैतालीस हजार वोटों से जीते थे लेकिन दूसरा चुनाव वे दो लाख उनसाठ हजार सात सौ